É, fica ligado aqui nesse programa, vamos bater um papo bacana aqui com o nosso querido professor Rogério Tobias. É sempre muito bom quando ele passa por aqui no nosso programa, quando a gente proseia, quando a gente conversa aqui no programa Negócio Fechado. Não estou vendo o meu querido Rogério Tobias, produção, vamos... Deixa eu desligar e ligo novamente para poder acioná-lo aqui no programa Negócio Fechado. Isso, produção, vamos lá. Liga de novo, não tem problema. Vamos que vamos. Taca ali pau nesse carrinho. Vamos esperar aqui agora sim o professor tá on, como dizem por aí, né? Tá on, tá ligado, tá aqui no nosso programa Negócio Fechado. Deixa eu recebê-lo aqui com muita alegria. Obrigado aí pela espera, né? Atrasou um pouquinho aqui, mas tá lá firme junto com a gente. Professor Rogério Tobias, como é que o senhor tá? Tudo bem, meu queridão? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Negócio Fechado. Tá tudo tranquilo por aí, professor? Tá tudo bem por aí, professor? Bom dia, Freire. Um prazer falar com você aí, com todo o público, hein? Prazer nosso. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Negócio Fechado. Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus. Temperatura de 24 graus. Bacana. Delícia, né? temperatura agradável. Que bacana, que bacana. Belo Horizonte está feliz? Está feliz, hum. está muito feliz. Hum. É, você tá até de camisa vermelha para fazer uma homenagem aí. Ai, né? ai, ai, é. Vermelho e preto você aí do lado combinou, né? Só que é, deu ruim. É, já lado, tá, né? <laughs> nós, estamos, nós estamos fazendo é. homenagem. Ô, filho, aqui tem uma coisa engraçada. Porque é. aqui tem um delay, né? Eu tô vendo a televisão. Quando o Hulk levantou a bola, a é. torcida do, lado de fora eu tava vibrando. Eu falei, ó, vai ser gol. <laughs> Ai, meu Deus, <laughs> eu já sabia já que ia ser gol. O pessoal, tá, o pessoal vê com, com um pouco mais de, de adiantado, o meu um pouco atrasado, né? Ai, então, quando pessoa, aqui eu não tenho prazer de ver o gol, não. Quando, pessoa, quando vai ser gol, o pessoal já está vibrando ó, 20 <laughs> segundos antes. Ai, professor, ó, mais uma vez eu quero agradecer você aqui no programa, né? Passando por aqui, trazendo, é, batendo esse papo bacana aqui no programa. Hoje nós vamos falar de plano de vendas, né? É, primeira pergunta, por que o plano de vendas? Por que você escolheu esse assunto para a gente poder conversar hoje? É, o plano de vendas é uma coisa que está precisando ser revisado, sabe? O, uhum. o, pessoal antigamente fazia plano de vendas, mas ele tinha algumas, algumas limitações. E pós-pandemia, o pessoal deu uma esquecida nisso, porque dentro da pandemia, o pessoal foi fazendo o que dava, né? Uhum. Então é hora de voltarmos com o plano de vendas a toda. Realmente as empresas precisam criar é, o plano de vendas e é aquelas que já têm voltar a trabalhar melhor com o plano de vendas. As empresas precisam ter maior planejamento. Entendi, planejamento, isso aí é tudo. Agora, por que, que é importante, então, a gente falar sobre o plano de vendas das empresas? É porque a gente vai levando, as empresas vão levando a coisa muito no dia a dia, vai deixando com que a, aquela, aquelas coisas que vão ocorrendo, vendeu, não vendeu, então a empresa vai levando muito resultado, não vai dar valsa, ela não tem uma expectativa, define metas, depois mudam as metas. Isso, então, prejudica muito ah, até a motivação da equipe. Porque eu não uhum. sei para onde que eu vou chegar. Aquela história, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Hum. Então, o gerente, o dono da empresa, os vendedores não sabem exatamente se eles estão indo bem ou não. Entendi. Então, o plano, ele te dá essas condições porque ele te passa metas, né? Entendi. Então, trabalhar com metas, na sua opinião, é algo, vou dizer assim, essencial. É fundamental, é determinante. Olha, qualquer tipo de negócio, Freire e, e público, qualquer tamanho de negócio, seja de uma pessoa, ou seja, uma Apple da vida, uma Amazon, uhum. tem que ter esse planejamento, tem que ter essas metas muito bem definidas. E metas foram feitas para serem superadas. Olha que coisa impressionante. Que legal isso aí. É, a gente está batendo esse papo aqui no nosso programa. Você que está assistindo aí, o professor Rogério Tobias é consultor de empresas, professor universitário. Quantos anos já nessa área, professor? São 35 anos que a gente está nessa. <laughs> É. Nesse né? prazer, né, de trabalhar com esse assunto. É Ai, muito bom. Beleza, que bacana. Então entende assim, como ninguém esse assunto. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui com a gente, trazendo esses assuntos e podendo jogar luz aí no seu business, na sua empresa, na forma que você tem lidado aí com as coisas, né, com as questões. As empresas têm utilizado o plano de vendas de forma eficiente, na sua opinião, professor? É, eu acho que as empresas já há muitos anos, mesmo antes da pandemia, já não usavam o plano de vendas de maneira adequada. Hum. Algumas têm o plano de vendas, outros fazem o plano de vendas, mas não conseguem segui-lo, não conseguem fazer um bom plano de vendas, tem que ter alguns passos que são importantes. E muitas vezes é, os próprios vendedores não são colocados a par do plano de vendas. Olha que absurdo. Você faz um plano de vendas, mas a equipe de vendas, você vai. Eu ia lá e perguntava: olha, me fala uma coisa. Como é que está seu plano de vendas? Como é que está a sua área aqui de vendas no plano de vendas? Ele fala assim: que plano de vendas? Então é uma coisa que as empresas cometem um erro de não fazerem a divulgação adequada dentro da equipe do seu plano de vendas. Então o plano de vendas fica sendo uma coisa meio da diretoria, lá dentro do, do ar-condicionado, e a equipe, que é aquela que coloca o exército, vamos colocar assim, né? Aquela equipe, o pessoal da, do balcão que faz a coisa acontecer, não tem um, uma, um esclarecimento, não tem uma participação efetiva no plano de vendas. Entendi. Agora, quem que é o responsável por esse plano de vendas dentro da empresa? Quem é que vai pegar, ou como diz o outro, vai colocar o guiso no gato, né? Uma expressão antiga. Quem é que vai pegar a responsabilidade? É, o plano de vendas começa com uma determinação da direção. Hum. Porque tem certas coisas que a direção tem que tomar início, né? É, tomar a iniciativa, tem que ter, dar o início no processo. Então a direção da empresa precisa cobrar do marketing da empresa a definição e da área de vendas especificamente, a definição de um planejamento de marketing e dentro do plano de marketing, um plano de vendas, que é mais específico, sabe, Freely? É, ele é um plano que vai tratar exatamente das metas a serem batidas e como que essas metas poderão ser batidas. Entendi. Então, o plano de vendas tem esse, esse poder. E o marketing, então, precisa reunir com o pessoal de vendas hum. e juntos, juntos, desenvolverem ali é, esse plano. Esse plano tem que ser feito lá para outubro, tá? setembro, outubro, já para o próximo ano. Então, por exemplo, nós estamos ainda em junho, mas lá para setembro, outubro, eu já recomendo às empresas, é, o marketing, a sentar com o pessoal de vendas e já começar a bolar, a, a, a preparar esse plano de vendas, já enxergando 2023 já buscando ali as perspectivas de 2003, de 23, para que a gente, para a empresa possa já começar ali a, de, a definir suas metas, a sua forma de atuação. Isso é fundamental. Agora, professor, como é que eu crio um plano de vendas? Qual, qual que é o passo a passo? De, como é que eu como, como, como, é que eu posso dizer? Como é que eu começo esse negócio? É... Ah, boa, boa, excelente pergunta. Esse plano. Porque é o seguinte, o plano de vendas, muita gente não conhece o plano de vendas. Uhum. O pessoal confunde metas com plano de vendas. Então é importante dizer o seguinte, metas deve estar dentro do plano de vendas. Uhum. O plano de vendas tem outros itens importantes. Primeiro, a gente tem que definir o seguinte, quais são os objetivos de vendas da empresa? Primeira coisa, eu vou lá na diretoria e falo, diretoria, aonde você quer chegar? que, que tipo de contribuição o marketing, que tipo de contribuição a área de vendas deve é, dar para a diretoria para que ela atinja os seus objetivos. Então a diretoria precisa definir o que, que ela quer, para onde ela quer caminhar, onde ela quer chegar naquele ano. Um ou dois anos. Normalmente o plano de vendas ele é feito para um ano, para o ano seguinte. Depois ele é renovado, né? Eu sugiro sempre o mês de outubro, que é o mês assim fundamental. Você já consegue enxergar Sabe quando você olha pela janela e já enxerga o outro lado da rua? Uhum. É o mês de outubro. Então, você precisa ter pesquisa. Então, ó, a diretoria definiu quanto nós vamos, o que, que nós vamos atingir, definiu. Bom, então vamos pesquisar para saber o seguinte, como é que está o mercado, como é que está a concorrência, quais são ah, aqui é, é, nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, é, ou aqui no Brasil, como é que estão as perspectivas de vendas? As, as vendas no Brasil, as vendas em Boston estão crescendo ou não? Então você vai trabalhar dentro de uma realidade, dentro de uma coisa que seja factível. Tá? Depois que você fez isso, aí nós vamos trabalhar, reunir, olha para você ver, reunir a equipe de vendas e pegar sugestões é, é, e, e, e ideias da equipe de vendas para que a empresa possa ir lá na ponta e ter a informação da ponta sobre como é que está o mercado. Então eu, eu sugiro que tem uma, dois, três dias com, com os principais vendedores, o pessoal que está na linha de frente, fala assim: me falem aí o que, que vocês estão achando do mercado. Por que, que isso é importante, Freeley e ouvintes? É porque é, eu preciso ouvir a, a, ponta, a gente precisa ouvir mais aquele que está realmente ali frente a frente com o cliente. Entendi. Mas a, ah, o estudo que a gente faz, né, com, com, com pesquisas, etc., você tem realmente um instrumento muito importante para você fazer o plano. Bom, aí depois disso é que definem-se as metas. Define-se aí o, o, o dia a dia, o quanto se quer atingir por produto ou por negócio, depende do tamanho da empresa. Uhum. Então a gente tendo a meta, ó, a meta de janeiro, de fevereiro, de março, de novembro, papapá, de dezembro. Então você tem a meta definida para o ano todo. E a equipe de venda, sabendo, e você deve divulgar. Divulga lá no, no, no banheiro, divulga lá na, na, área de café, no corredor, todas as metas que deverão ser atingidas. Todo mundo, até o office boy da empresa, tem que saber, pô, essa empresa tem que atingir esse mês tantos de vendas, nos produtos A, B e C. Então todo mundo tem a, a, a, o prazer de poder participar do atingimento dessas metas. Então, as metas são fundamentais. Bom, depois das metas, tem que ter uma avaliação a cada mês se as metas estão sendo atingidas e se é, realmente estão sendo é, superadas com maior ou menor esforço. Se tiver muito fácil de atingir, deve a, o marketing aumentar as metas. Porque senão, quando fica muito fácil, a própria equipe de vendas fica desmotivada. Hum. Entendi. Ah, tá muito fácil, deixa comigo. Ele trabalha 15 dias, bate a meta e os outros 15. O ser humano é assim. Uhum. Ele fica tranquilo. <laughs> Ele... Já bati a meta mesmo, então vou ficar de boa, né? Ai, rapaz. Que, que, interessante. Agora, é, você está dizendo aí, explicando como é que a gente faz um plano de vendas, né? O, como é que eu posso dizer agora? Nesse processo, quais são os erros que, as, que as empresas geralmente cometem que você nota, né? Você vê. Ah, tá. Isso, aí, isso é importantíssimo, porque muitas vezes a empresa... Ó, primeiro erro, a empresa não faz plano de meta. Isso é hum. é imperdoável. Sério? Segundo erro, ela faz um plano de metas ruim. Sério? Também... Mas, ah, peraí, professor, mas é assim, não fez o plano de metas, já é cartão vermelho, já assim? Cartão vermelho. Aí você não tem... Como é que uma empresa pode sobreviver se ela não tem um plano de vendas com hum. metas bem definidas? Então a empresa vai no... ela, ela, ela vai ali no, na facilidade. O, se ela, ela não sabe quanto que ela vai vender. Se ela vendeu X, ela não sabe se foi bom ou ruim, se ela fez o esforço que devia fazer ou não. E eu estou dizendo isso porque muitas empresas que eu visito, eu chego e falo assim, deixa eu ver o plano de vendas. Ele fala, o quê? que <laughs> plano de vendas. Eu faço o seguinte, eu mando o vendedor para a rua, o que ele vender, se cobrir o lucro, tá bom. Então, eu hum. falo que é imperdoável nesse sentido. É claro que a gente vai orientar, mas, pelo amor de Deus, você não tem um plano, você não tem um, um sabe, no, no, Word, num caderno que seja, uhum. ali o que, que você quer atingir. Então o pessoal fica completamente desnorteado. É igual que um professor que chega na sala de aula de crianças e fala assim, fiquem à vontade. Aí vira aquela bagunça, no final ninguém faz nada. Então, nesse caso, é importante, esse, esse é um erro. Outro erro é fazer um plano de vendas que você tenha falhas, que não seja feito é, ouvindo aquilo que eu falei, ouvindo a, o pessoal de vendas, que não tenha aí um estudo, que não tenha uma análise da concorrência, uma análise do comportamento do consumidor, etc. E uma outra coisa que, que é pior ainda também, que é o seguinte, faz um bom plano de vendas e guarda na gaveta. Eu já vi isso. Sério? Eu pego, deixa eu ver o plano de vendas. Ah, tá aqui, só um minutinho. Ele vai, abre a gaveta e me mostra. Até um bom plano de vendas. Muitas vezes feito por um consultor, muitas vezes feito pela minha equipe, uhum. bem, bem, bem interessante, mas a empresa não cumpre o plano de vendas. Então, é fazer certo, é deixar de fazer aquilo que está bem feito, Quer dizer, é um negócio muito estranho. Você tem um bom plano de vendas, mas a empresa não cobra. O marketing não cobra de vendas, o, a, o, o gerente de vendas não cobra do vendedor, e o plano passa a ser um enfeite, um bibelô, né? Que fala é, é, ali em cima da mesa, só um enfeite. Não pode ser enfeite, ele tem que ser trabalhado na mesa, sabe? Quando você liga, o, você é o diretor da empresa, você liga o computador, primeira coisa que você faz às 7 horas da manhã em Boston, verificar como é que foi a produtividade de vendas até ontem, dentro do seu plano de vendas. Quais, quanto falta para atingir o plano de vendas? Se hoje é dia 23, faltam 7 dias para fechar o mês. Né? É, são, são 30 dias. Então, o que, que ele já vai fazer? Gente, ó, e aí, os 7 dias? Vamos lá. Quer dizer, tem que haver uma motivação do pessoal de vendas tem que o gerente falar, ó, oh, faltam sete dias, quem já bateu meta, vamos subir essa meta aí, vamos superar, quem superar eu vou dar um prêmio. Isso faz parte do plano de vendas premiação para quem superar as metas. Então, as empresas não podem cometer o erro de engavetar o plano de vendas. Preferir um plano de vendas ruim que funcione do que um plano de vendas maravilhoso guardado na gaveta. Entendi. Agora, professor, quando você fala aí de, de guardar o, o, o plano de vendas na gaveta, é, e o senhor mesmo dizendo que não, não, não, consegue entender, é porque às vezes parece que vai ser impossível e desiste, ou mostra que não tem uma constância. O que, que faz um cara, igual, igual você está dizendo aí, a empresa que gastou às vezes um bom dinheiro para fazer aquele bom plano de vendas e aí no meio do caminho ou antes de começar o caminho, guarda o negócio? É, o primeiro passo que você está bem levantando aí hum. é o seguinte, dá trabalho. Ah. Dá trabalho. Acompanhar o plano de vendas dá trabalho. Entendi. O dono da empresa, o empreendedor, o, o, diretor, ele tem que chegar todo dia e avaliar o plano de venda. E tem, hoje, tem, hoje tem programas que te dão tudo pronto, tá? É, mas é, ele prefere, é mais gostoso a rotina. Ele já chega, toma o café e já vai fazer alguma coisa e tal. O plano de vendas ele tem que ficar sozinho, ele tem que avaliar, ele tem que reunir a equipe, ele tem que puxar a orelha por não, tá, por, por, por não estarem conseguindo atingir o plano. Puxar a orelha, entre aspas, né, gente? Uhum. E, e, então, aí isso dá trabalho. E outra coisa, o pessoal vai fugindo, oh, eu não posso porque eu estou viajando, eu vou fazer uma venda aí perto de, de, de, de Connecticut, falei certo? Connecticut. Connecticut e tal. Então, quer dizer, sempre vai ter uma, uma, uma desculpa para não, não poder reunir para discutir. Eu acho que toda segunda-feira, como fazem aqui algumas empresas, né? as empresas de bebida aqui, a Ambev, toda segunda-feira o pau quebra. Toda segunda-feira a direção vai lá avaliar as vendas. Se não atingiu, ela, ela puxa a orelha do pessoal, fala, ó, oh, vamos atingir, motiva também, né? Uhum. É, então vamos atingir esse, esses resultados. E muitas vezes, quer dizer, a, a empresa, é, se for normalmente um, um empresário menos experiente, ele vai sendo levado pela rotina. Tudo que um plano de, de vendas tem é não rotina. Ele te, ele te leva a ter que tomar, mudar é, as suas decisões, né? Então dizem que a cabeça é redonda para você poder mudar as decisões, né? para poder circular <laughs> as ideias. E muitos têm a cabeça quadrada. Então ele fala, ah, pô, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer com esse negócio de plano de vendas hoje não, eu vou para lá, vou para cá, vou mexer com aquele, com aquele cliente que, tá, que eu estou perdendo ali, também é bom, mas o, o, esse tempo para analisar o plano de vendas, ele é sagrado. E muitas vezes a empresa não consegue fazer isso e acaba engavetando o plano de vendas. Entendi. Então aí, é, o pessoal que está assistindo o nosso programa, vamos sair do comodismo, né? Agora, esse plano de vendas, como a gente está falando aqui, professor, ele, ele é para todo mundo. Desde a empresa, aqui, aquela empresa pequena que só tem o dono, até uma multinacional. É isso? Exatamente, exatamente. O plano de vendas ele é para desde aquele funcionário é, de, desde aquele empresário que trabalha sozinho, que pega ali a sua, a sua mala e a sua maleta, etc., a sua pasta, e vai batendo de porta em porta, ele tem que ter a meta dele, Falei esse mês eu vou atingir X, não, esse mês agora eu vou atingir X mais um. Então ele tem que ter. À medida que a empresa vai crescendo, 5, 10, 20 funcionários, precisa definir a meta de cada funcionário. E empresas gigantescas, só sobrevivem porque elas têm planejamento, elas têm um plano de vendas. Porque senão elas ficariam completamente perdidas. E muitas ficam. Hum. Então é importante o plano de vendas. Como você bem disse, desde um funcionário único, que sou eu mesmo, até uma empresa gigantesca. O, o plano de vendas ele tem que fazer parte da vida da empresa, da vida do marketing da empresa. Não dá para ficar sem plano de vendas e ter sucesso. O sucesso está baseado no plano de vendas. Ai, ai, vamos que vamos. Você que está acompanhando aí o nosso programa, gente, eu, como é que eu posso dizer? É... Como é que eu posso dizer? A gente tem que estar tá sempre atento, né? Sempre ligado. Você que é empresário, você que está aí assistindo o nosso programa, não cai nessa de ficar aí no seu. Ah, não precisa, ah, deixa para depois, ah, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Então, você que está acompanhando aí o programa, quer saber de mais dicas, quer ter aí algumas é, algumas dicas, né? Quer aprender mais? Liga aí pro professor, vai conversar com ele, porque o homem tem mais de 35 anos de experiência. Pode ajudar você, tenho certeza absoluta. Né? Eu fico feliz de ouvir essas, tudo isso que a gente está falando aqui, porque isso as pessoas vão se identificar. Se é só você que é o funcionário, então tem que fazer esse trabalho. Se você tem dois, três, quatro, 10, 20, 30, sei lá, 100, 200, precisa também, né? Aí talvez tenha até recurso para ter um, o pessoal que já cuida disso, né, professor? É diferente, Isso, por exemplo. Tem empresa, que, ah. tem empresa que você tem uma estrutura, é, a empresa um pouquinho maior, uhum. ela pode ter lá três, quatro pessoas responsável, responsáveis por desenvolver e motivar as pessoas a participarem da definição do plano de vendas. Se você trabalha sozinho, você pega um fim de semana, pega aí uma sexta-feira no final do expediente e o sábado e assenta com, com alguém para ajudar, etc., ou sozinho mesmo, e ponha no papel o que você quer atingir no ano inteiro. Bom, se nós estamos em julho agora, vamos chegar, vai entrar em julho, você tem seis meses para fazer o seu plano de vendas. Uhum. Não hum. precisa ser anual só não, pode ser semestral. Pega uhum. agora julho até dezembro e coloque mês a mês o que, que você considera fundamental atingir de resultados de vendas. E se você não atingir, você pelo menos está sabendo, olha, não estou conseguindo. O que, que eu preciso mudar na minha estratégia de vendas, na minha tática de vendas, para eu atingir esses resultados? Os resultados que eu não atingi em julho, por exemplo, eu posso descontar em agosto ou setembro. Então, quer dizer, você tem, mesmo, quer ver, mesmo que você não tenha no final do ano fechado, você sabe por que, que você não fechou, o quanto você não fechou do seu plano de vendas. Mas o bacana, o ideal mesmo, Freeley, é que a gente supere as metas definidas. Aí é motivo de festa, né? aí tá, abre um champanhe. Que legal isso aí, hein, gente? Tá vendo? Você que tá acompanhando o nosso programa aí, ó, muitas dicas, né, dicas importantes aqui para que você talvez mude o jeito que você está fazendo, conduzindo né, a sua empresa. É, não sei, o Vitão está dizendo aqui, ó, grande aula. É uma baita de uma aula aqui para a gente aprender Obrigado. e para a gente né, tirar do papel. Tinha mais uma pergunta aqui, mas acabei esquecendo o que eu ia perguntar. Tava na ponta da língua, empolguei aqui falando um monte de coisa, mas acabei esquecendo, professor. Falei aqui um monte de coisa. Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidamente. Falando da questão é, se é só uma pessoa. É, eu acho que o maior obstáculo nisso aí pode ser, então, a, a pessoa mesmo, né? Vamos a assim. rotina, assim. a rotina, é rotina é gostosa. Isso que a gente tem falado aqui, né? Uhum. A rotina em vendas, uma das coisas mais legais é você sair para vender, é você atender o telefone, é você fazer reunião com o cliente. E isso te tira um pouco dessa, dessa responsabilidade de ter que planejar o seu trabalho. Entendi. Um trabalho de vendas bem planejado, Freely, ele facilita muito os resultados, ele leva, ele facilita o caminho para o sucesso em vendas. Hum. essa questão do, do, plano de vendas tem isso. A, a, os empresários precisam é, ter maior consciência de que um plano de vendas dá trabalho de fazer e de acompanhar, mas ele é o caminho mais próximo para o sucesso. Entendi, entendi. Porque você consegue contar, você consegue contabilizar para onde você está caminhando, que caminho que você está seguindo. De repente você chega em julho e fala assim, nossa, não está dando certo. Aí você muda a sua estratégia de vendas. Hum. Olha que bacana, que feedback legal que o plano te dá. Entendi. Agora, ô, professor, eu lembrei o que eu ia falar. Você acha que é importante, né? Vamos dizer aqui, não vou dizer das grandes, tá? Porque as grandes já tem, como a gente falou, o, o núcleo lá que cuida disso e tal, é normal para eles. Mas aquela empresa menor, ou aquela pessoa que só tem ele, ou um, ou dois, três funcionários, eu não sei. Você acha que é importante, eu quero saber de você é, como fazer isso. É, tirar um dia para isso, por exemplo, uh, o trabalho é de segunda a sexta. Eu tiro a segunda-feira e aí, ou na parte da manhã, ou o dia inteiro, nós vamos focar nisso seja duas, três pessoas, nós vamos fazer o planejamento, nós vamos fazer o plano de vendas, nós vamos conversar e a empresa remunerar esses trabalhadores mesmo assim, é o óbvio que deve acontecer. Você acha é assim que funciona ou não precisa dessas pessoas pararem um dia porque poderia estar vendendo? Como é que tem que lidar com essa história? Eu acho que, eu acho que é válido sim, é, é preciso sim pegar uma segunda, uma terça uhum. ou um sábado. Aí vai depender, né? Eu Sim. gosto, eu, eu, como venda, eu sou muito entusiasmado. Uhum. Eu sempre pegava o pessoal e chamava o pessoal para sexta tarde, meio-dia, o pessoal, o, o dono, o gerente, o pessoal envolvido, fecha o expediente, a gente vai para um hotel ou vai para uma sala fechada uhum. na própria empresa uhum. e vai sexta à noite até 10, 11 horas da noite, vai dormir, sábado 8 horas da manhã, todo mundo reunido, sábado o dia inteiro. Só sai da, da, da sala fechada quando tiver com o plano pronto. Domingo, o que for. Agora, se não puder, por vários motivos, pega um dia do expediente sim. Tem até um ditado japonês que diz o seguinte, se você precisa cortar uma árvore, o que não é muito legal, mas tudo bem, se, se você precisa cortar uma árvore, passe 90% do tempo amolando o machado. É, aí sim, é. isso aí. Entendi. Então que bacana a gente saber disso, né? É importante, como você bem disse, né? Às vezes as pessoas não têm o tempo para fazer o. Não é que não tem o tempo, não priorizam o plano de vendas, achando que vão vender mais e acabam errando no futuro. Se elas pararem agora e fizerem o planejamento, a chance de errar diminui, né? Vamos dizer assim, né? Elas, elas podem. Tem uma chance maior de acertar, de acerto, de, de essas coisas darem mais certo. E ganharem mais dinheiro também, né? Muito mais, porque você vai ter dois dias a menos no ano que você planejou. Mas esses dois dias vão te dar muito mais lucratividade, vão te dar muito melhores resultados do que se você tivesse simplesmente buscando. Você para nadar, por exemplo, você fica dois, três anos é, aprendendo a nadar, buscando energia física, etc. E você depois, em, em poucos minutos, você é o campeão mundial de natação. Pois é para qualquer esporte. Pra... E na empresa, em vendas, a mesma coisa. Então, sair vendendo sem preparo vai te dar resultados medíocres. Se você se prepara, você vai, talvez tenha até menos tempo, mas você vai conseguir resultados muito superiores. E isso é maravilhoso, né? Entendi. André está dizendo, às quintas-feiras sempre um aprendiz, é sempre um aprendizado, é sempre, tá, é sempre muito bom aprender. Muito bom aí, o, André, eu também aprendo demais aqui, viu? O José Bondade Roberto, da André. José Roberto dando bom dia aqui também. Eu fico feliz demais com tudo isso. É, eu acho que esgotaram aqui o. o, o, o... Não é que esgotou, né? Eu acho que eu consegui fazer bastante pergunta aqui para tirar o máximo, já que essa, esse é um ponto crucial na empresa, né? E no business de alguém, vamos dizer assim. Eu estou falando de alguém, é, de uma pessoa ou de poucas pessoas, porque talvez é o, o hoje aqui para nossa audiência é, seja o, o, o que a gente pode dizer mais, né? Lógico, tem empresários aqui em Boston que tem dezenas de funcionários, né? Empresas grandíssimas, mas tem também aquelas empresas pequenas, pessoas que estão começando seus negócios, você que está aí fora nos Estados não está aqui nos Estados Unidos também. É, então é interessante você notar que esse esforço seu, embora seja só você vendendo, só você fazendo, como diz o outro, chup, é, é, chupando cano e assoviando, cobrando escanteio e cabeceando, é é importante você aprender e tirar essas, eh, como é que eu posso dizer, anotar essas dicas, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, né? E aí talvez a gente pode dar uma volta aqui de novo e falar da questão de não desistir desse plano e de cumprir a risca, né? Esse plano que vai ser traçado. Agora, professor, para a gente encerrar, é, como não procrastinar neste plano de vendas e guardá-lo na gaveta, como o senhor disse? É, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é estar consciente da importância desse plano. Uhum. E aí, não esperar muito. Você vai falar, ah, já está no meio do ano, ano que vem eu faço. Não tá legal. Faz o seguinte, vamos parar, que qual o dia que vai ter menor movimento aí de vendas? Ah, sei lá, sexta-feira é o dia que tem menos movimento. Pega esse dia e começa a, a fazer o seu plano de vendas. Chame pessoas, chame o vendedor que você tem, que você acha que tem maior capacidade, uma visão melhor, coloque ele na sala com você, busque, se for sozinho, faça sozinho, pegue lá alguns, alguns, alguns, é, algumas pesquisas da internet para conhecer a concorrência e coloque passo a passo qual que é o objetivo geral da empresa, o que, que a empresa quer atingir naquele período. Pode ser, normalmente é um ano, mas pode ser dois anos também. E isso é fundamental a empresa preparar a empresa fazer é, é, para que ela tenha realmente um caminho a seguir. A gente, quando está andando sem nenhum tipo de, de, rumo, a gente vai achando que está legal, de repente você está dando voltas. Entendi. Todo mês vendendo a mesma quantidade. O uhum. plano, ele te dá uma, uma, um, uma orientação, ele te mostra é, o norte, ele te dá um norte. Ah, mas eu, isso eu não consegui e vou ficar triste, não, faz o seguinte, se você não conseguir, faça uma reanálise, faça uma, uma nova estruturação, uma nova estratégia, uma nova tática de vendas para que você é, recupere o resultado. Entendi. Então é importante todo esse processo. Na vida pessoal também, né? eu como pessoa física, eu como é, uma pessoa sem ser necessariamente um vendedor, o que, que eu pretendo para o ano de 2023? Aí você pode fazer isso sempre na vida e na empresa é importante a gente ter um planejamento. E nas vendas isso é, é, é completamente fundamental que a gente tenha esse plano, esse planejamento. Professor, qual que é a frase da semana? Eu vou falar duas aqui para fechar, tá? Para fechar esse, essa nossa conversa. Primeiro o seguinte, é uma frase de Sêneca muito conhecida, mas que vale a pena aqui dentro desse contexto. Ele fala o seguinte, não há vento favorável para quem não sabe aonde ir. Hum isso me fez lembrar de um negócio. Posso é. comentar? Claro, fique à vontade. É, os aeroportos têm um negocinho que é uma, um funil e, tem um, e mostra onde o vento tá, que chama biruta, né? Aquele negocinho lá, né? Então, é. diante do que você está dizendo, a gente não pode ser uma biruta que é levado para qualquer lado sem saber o que está fazendo, né? Então é mais ou menos isso, né? Exatamente, eu preciso né, é, saber definir o caminho que eu vou seguir para que eu possa efetivamente, apesar de todas as, as, as adversidades alheias, olha que coisa bonita, que eu seguir o meu caminho. Se você tem um caminho bem definido, as pedras né, não vão atrapalhar o seu caminho. Você vai contornar essas pedras. Você vai buscar realmente atingir o seu objetivo. Mas se você não tem objetivo, você vai nadar com as ondas. Hum, e vai ser levado para qualquer lugar né? e vai ser levado para qualquer lugar. Normalmente, se for no mar, para praia. Aí você vai chegar lá e ficar deitado na praia. <laughs> vai morrer na praia, como diz o outro. É. <laughs> Boa essa frase. Qual é a outra? E a outra frase é o seguinte: o segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Então, ao fazer o plano, reúna a equipe. Não fique sozinho. Se você está sozinho, chame alguém, leia alguma coisa. Sozinho, efetivamente, nunca fique. Então a equipe tem que ser ouvida. Se você tem uma equipe de vendas, uma, duas, três, cinquenta, duzentas pessoas, ou, ouçam as pessoas, ouça as pessoas, para que elas possam mostrar efetivamente o que, que, elas, é, o que, que elas aprenderam e passam para você gratuitamente toda uma experiência. Então a gente passa a ser uma espécie de, de pano sugador você pega a, todas as experiências e coloca no seu plano. Que legal. As experiências positivas, aquilo que alguém comentou, ah, aquele cara comentou que, o, que os clientes estão atuando dessa daquela forma. Isso é um subsídio para fazer o seu plano. Então, o seu plano tende, quando você ouve sua equipe, o seu plano tende a ser mais aperfeiçoado. Senhoras e senhores, professor Rogério Tobias aqui no programa Negócio Fechado. Bom demais, né? Esse aulão é que a gente tem todas as quintas-feiras. Professor, obrigado, viu? Eu que agradeço a você, a todo esse público maravilhoso, e sempre é um prazer estar com você e com o público aqui. É bom demais e eu quero mais uma vez agradecer aqui os nossos amigos, parceiros comerciais. Quero agradecer a União Meat Market 376 Main Street na cidade de Medford. Também agradeço o Magui Toyota 617 697 3106. Agradeço demais o Crispin lá, 617-421-9090 e Nivaldo Guedes Imóveis, 617-387-4700. Eu volto, se Deus quiser, amanhã com muito mais aqui no programa. Professor, fica com Deus, tudo de bom. Tamo junto nesse programa Negócio Fechado. Valeu, gente. Obrigado por estar aí até agora. Essa versão estendida é muito boa e proveitosa do nosso programa, né? Tamo junto. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Um abraço.